Salutare frate și bine v la un episod, eu sunt Puțeru și azi ne vom juca Scars. Înainte de asta nu uitați să dați un mare like și deasupra webului scrie un euro from Scorpion. Haideți să-i mulțumim lui Scorpion pentru această donație. Uh, da, acum puteți să donați, nu contează cu ce vreți, aveți PayPal, Skrill, Paysip, fix ce vreți să donați și bineînțeles că o să aveți niște beneficii Ă, dacă donați, vă dați seama. Bun, din păcate nu am postat pentru că nu știu dacă se vede foarte bine, dar casa mea este în construcție și asta e destul de nașpa pentru mine. Um, pentru că este casa în construcție, dar în curând o să fie gata totul și o să putem să filmăm și o să facem live-uri exact cum făceam până acum. Dar până atunci mai durează destul de mult să zic așa. Bine, nu chiar foarte mult. Până acum n-am jucat deloc. Deci... Mamă, ce dă sabia de gold. Cred că e cea mai pe sabia de gold în momentul ăsta. Bun, dați cât mai multe like-uri și gușterul continuă cu filmatul. Bine, continuă cu filmatul acum, gușterul o să, cu, o să filmeze zilnic. O să, o să încearcă, pentru că știți că este școală, programul destul de încărcat uh, învață, scrie, teste și alte tâmpenii și vă dați seama că este destul de nașpa. Dar asta este, trecem peste. Bun, hai să vedem. Deci luăm tot, tot, tot, tot, tot aici. Poate acum o să avem și noi o șansă mai mare de, de win. Bun. Știți că mi-a luat mouse-ul nou? Încă nu prea m-am acomodat. Cine știe ce cu el, dar... Uh încă am ocazie. Și bineînțeles că pe Hypixel, nu știu dacă am eu ping mare. Ia să vedem. Căutăm asta de ping. Nu, am 100. Nu știu, e bugat, așa arată. Mă să... Chiar nu știu ce să zic, frame-urile... Uh, nu știu. A fine, hai să încercăm să facem acum de data asta măcar win. Dacă de data aia nu am putut. Bun, acum nu știu de ce simte, dar uh, simt cum ar fi șansa noastră de, de win. Pentru că am și full armură. Bine, full armură de chain, dar uh, e bun și asta. Bun, trebuie să-l bat pe ăsta. De ce am muzica? What the fuck, am muzica? What the fuck? De ce am muzica? De ce nu cred? Stai că eu nu mai înțeleg nimica. Era din meciul la... What? What? Deși ar vorbi serios? În fine. Da, nu, nu am eu cea mai bună față în momentul ăsta și așa, pentru că este prima zi de școală, știți că este o poseală mare și alte tăperii, dar... Uh, na. Bine, că nu eram chiar neapărat obligat să fac web, dar știu că vă, vă place foarte mult cu webcam și... Da. Bine, până la urmă nu am dat degeaba atâția bani pe web-ul ăsta doar ca să-l țin de frumusețe, îl și folosim pentru că Aia, l-avem. Vorba aia. Ok, mai mare rage. Deci mă abțin să nu dau un rage pentru că chiar nu am niciun chef. Trebuie să facem și un... Uh, un poze de examen, de fapt, las să fac eu. Ăla putește. Wow interesant. Nu știu dacă o să uiți până aici, dar nu uitați de like și subscribe, pentru că m-ar ajuta foarte, foarte mult. Altfel, uh, gușterul n-ar mai fi el. Uh, în sensul că nu o să mai postez, bine, o să postez, vă dați seama. Uh, și, da. Chiar uh, nu prea am idee despre ce să vorbesc, că la modul cel mai serios, dar... Dar tot ce sper eu în momentul ăsta este să nu mai mor printre primii. Iar asta, care chain. Deci nu cred! Deci nu cred! Deci nu cred! Uite, da, spune textura asta și fac Queen. Pe, cuvânt, pe cuvântul meu, că fac Queen. Bine, acum nu știu cât de, de de real o să fie, dar... Uh, da, nu știu, sper să filmeze bine pentru că nu știu ce se întâmplă azi cu uh, PC-ul, dar uh, nu prea merge cine știe ce. Și are muzică. De ce muzică? Și vreau să știu de ce muzică. Mamă, deci apăs pe, apăs pe tasă și... Ok. Hai, cine mai vine pe mine? Să nu mai vină Deci muzica asta Deci Vă pe ce vreți voi vă spun că e cea mai handicapată, așa. Deci ce încerca băiatul să se facă, dar orice a încercat nu ieși. ieșit. Uh, cine, 5, 5. Iron. Aia nu știu. Hai să mergem să batem. Să batem băieții. El... Uai ce mă salvă Wither-ul. Oh, Wither-ul. <laughs> Mama, deci am scăpat. Ah, ok, e 1v1. Ok, e 1v1. Asta e destul de... n Nașpa, sincer. Băiatul ăsta mă bate deja că la modul și mai serios chiar foarte bine. Și chiar mă frică chestia asta că știe să joace. Ia speram să dau și eu de un noob. Dar ce să vezi? Ce mă, ce mă așteaptă, mă, e? Ok, hai să stau să, să, să mă regenerez, că dacă o să fac chestia asta de prea multe ori, o să cam... Uh, da, nu o să fie prea ok, deci așa că... Deci combinăm astea. 6 damage, 6 puncte Ce se referă? GG. Băi, v-am zis. Deci v-am zis că o să câștig. Deci v-am spus. Puteam să mă jur 8 minute. 8 minute, de-abia 8 minute am reușit să fac un singur win. Hmm, da, de ce? Haideți să spune, nu eram încălzit. Asta a fost singura problemă pentru că nu eram încălzit. Și cel mai amuzant că am verificat chiar acum până să încep iar să mai zic câte ceva. Am verificat să văd dacă microfonul chiar uh, înregistrează, că eram... Vă dați seama dacă mi-e chiar nu înregistrat până acum uh, microfonul cât de n-aș era și ce rage aș fi putut da. Pentru că... What? m auz prost ce poți să fii. Deci așa prost mă auz. Deci... Explicați-mi, deci chiar o să mă uit... What the fuck? Deci what the fuck? Ai pixel? Netule? Ce se întâmplă? Calculatorule? Help? Um. Nu, serios acum, ce se întâmplă? Ok, l-am scuturat puțin, poate. Așa. Ce? Merge atât de prost totul astăzi. Deci astăzi merge la unde și mai serios prost totul. Bine, nu chiar totul, dar o mare parte din chestii merg chiar prost. Adică eu apăs unele taste, iar el îmi apasă ce taste vrea și cum vrea. Adică băi, băi frate, Mamă, s-a dat perla. Bă! What the fuck, te? Ia de mi sabia lui. Uh, ă, care mă sabia? Asta. What the fuck? Mă jur că nu știam. Bine, schituri. Ok, mai sunt trei playeri. Bine, însă kituri n-am uh, ce să cer. Trebuie sunt după mine. De ce faci Skybase? Deci de ce faci Skybase? Mor și ăsta. Și acum, vă dați seama ce să se întâmple. E, a zghicit, o să mă duc după băiatul ăsta. Cum, necum, trebuie să mă duc după el. O să bat din arc. Ok, nu, jocul azi dar nu, dar un hit este de ajuns. Um. Atât, a zis un hit. Ce este destul de, de, de ajuns nu știu, pe urmele lui, să zic așa. GG. Bă, dragilor, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, share, subscribe, iar apăs gușul pe și de data viitoare la un episod. Ciao, ciao!